車が止まったティファちゃん今日はいつ頃店開ける今夜はセブンスヘブン営業するよねどうする店に入るただいまおかえりお散歩 <laughs> そんなとこおい下に全員集合だ今から じゃあ次の作戦はマリン店の前でジェシーを待っててくれうん次の作戦明日結婚になった今から作戦会議会議の前に報酬をもらい取り込み中だ会議が終わるまで黙って待ってろティファもすぐ来いよ とごめんもう少しだけ待っててお詫びに <laughs> どうぞ座って何にしましょうきついのくれないか <laughs> るお客さん多いんだ人気なわけだ <laughs> お客様さすがお目が高い続きましては当店名物コスモキャニオンでございます綺麗だ 行かなきゃごゆっくり <laughs> ニュース見たコーロの爆発は市民の敵アバランチの仕業だってガンガン流れてるのゾクゾクするよね 顔バレしてないからここは安全だろうけどいろいろ急がなくちゃねえ次も一緒なんでしょ報酬次第だなじゃあ決まり私が押すからティファが行くことになってるんだけどあの人思想が揺れてるっていうか爆弾闘争にも乗り気じゃないからいざって時にねこっちも命を預けるわけだから それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの時間を潰すか 作戦に乗り気じゃないらしいな今までと同じやり方じゃ何も変わらないそれは分かってるんだでもなかなりピンチ迷いがあるならやめた方がいい わったみたい投げ出してきてたのか揉めちゃってそうだなんか飲むティファ決起会だうまいもんたっぷり出してくれうん次は俺たちだけでやることにするお前は仕事探しでもしてろもともとそのつもりだ 契約がなければ手伝う義理はないそう言うと思ったぜほら残りの報酬だ気持ち上乗せしといてやったこれで晴れて契約終了ださあ悪いが席を外してくれ身内だけでやりたいんだな 誘ったのにごめんねみんなと話してるうちに何だろうこの闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなってジェシーまだかあ今行く本当ごめん気にするな会の後でゆっくり話したいな気遣いならいいジェシー我慢の限界っすあ じゃあ後でごめんお待たせハハ極楽ビックス早すぎ無茶すんな大一番が控えてんだぞだからこそっすよねああ 余計なことを忘れて集中できるぞごめんね今はみんなと話がしたいのごめんごめんそれからこういうの久しぶりだね本家から追い出されてみんなでやけ食いした時以来なんだよ急に興味出たか邪魔が入った続きは追い出されてない独立な独立3人がかりで押したんだけどねでなんだっけああ 思い出今度一緒に飯食いましょううちの猫も紹介するっすえー、っと何の話だっけ大変だったよねもう1年か早いねお前らいざって時に踏ん張れるかどうかはやっぱ思想次第だからなおっとすまねえそれでよせって同じ覚悟を決めた仲間だろやっぱいざって時に背中を預けられるんだお前ら 仲間だけだなあいつらなんだ近くで見たって情報は上がってんだ待ってりゃ必ず現れるおいまったくうちのボスは人兄ちゃん近所の人かいまあな右腕が銃になっている大男を知ってるかこの辺りに根城があるらしいどうだろう はは鋭いね金の匂いを嗅ぎつけたな500でどうだ200うん300だちまあいいじっくり聞かせてもらうぜこっちだ文句あつか見てんじゃねえ 団長だろなかなか行け邪魔だザコどもの視線がうぜえなウォールマーケットとは大違いっすね兄貴兄貴は怖え人だぜ <laughs> 逆らうなよ死に急ぎてえなら止めねえけどな <laughs> 兄ちゃんが先だ心配ない後ろから襲ったりはしねえよおい男の居場所知っているんだろうな二度も言わせるなどうだろう てめえ知らねえんだな神羅の末端か神羅も一目置くお方のアシスタントよだからどうした集中していく切り替えようこれだ 耐えられる右腕が銃の男の話だったいやそのなぜ探ってるそれは命令されただけでな何にも知らねえんだだから命だけはさっごめんぞ 受けてよ。 誰と俺には関係ないなスラムの心得その1部屋に戻るか何でもや最近たまに何でも屋の活躍で生まれ変わったアイテ屋 の化けネズミをね星のために爆破された <laughs> ってなんつって、は <sighs> あ、話があるんだけど入れてくれない 前置きはなしで今度は何の例だ次の作戦に押せなかったお詫びじゃないとしたらなんだ取引かいい感してるでもこれ他のメンバーには内緒にしてよね今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの今夜 そう一緒に7番街プレートの7番街まで行ってほしいんだ目的はみちみち話すから俺は構わないが明日は大仕事だろそうだけど今やらないともっと大変なことになるからねえ話は決まったってことでいい 手付金代わりね私の計算だと出発したら朝まで戻れない準備は今のうちにしっかりね終わったら教えて 準備はケーじゃあ夜になったら駅に集合頼りにしてるよ報酬は悪くない